osena ku nnyanja ayinza okwebuuza lwaki oluyimba olwo ndutaddemu nga ye vidiyo eyo gy'olengera omukyalo oyo yakolanga vidiyo vixin ye mwana muwala kamira gwe twogerako ah, kyemmanyi woolabira vidiyo eno kyemmanyi olabika oli bulungi era naawe munange atali mu mbeera nnungi katusabe katonda abe nga ateera akutereeza akuddaabirize akususse otereere naye nga mwebala emirimu gye mutuusizzaako engalo mu budde bwonna bwemukoleramu namwebale kubanga mugenda maaso n'okugoberera buli kiba kitambula nate mu ggwanga uganda okusinziira ku mukutu guno gwe mubeerako ah, tetugenda kulwawo bakulandaga nnyo ensonga eri mu ddiiro gye tulinawo mukadde kuno bamawulire ge twakafuna nti mutabani wa yiga omugenzi kati ah, omusumba andrew jengo Eh, ali mu mbeera ya dduka dduka oba ya bunkenke olwa ssente ezimubanjibwa ssente zino nyingi nnyo era ogenda kuba ng'ozitegeera zajja zitya okuba nga zimuweebwa ani azimubanja kiki ddala ekivuddeko okuba nga essaawa zino bazimubanja mu ngeri bw'etyo ah, emboozi eno egenda nayo eranda ku mikutu naye ekituufu kye kino ku information eno ah, mutabani wa yiga omugenzi kati uh, bamuyita jengo andrew era nga kati yaddukanya ministry ya yiga revival christian church ekawaala ah, omuvubuka uh, ono akyali muto nnyo ali myaka wakati w'emyaka 24 uh, ah, ku 23 awo gyemyaka gyalimu era nga yalinga omutwe omukulu ogukwasaganya abs wamu ne chache yekawaala eyayiga okubanga eraninga abaddeko mawulire mabega kaawo bingi ebyali bimuwugirako ebyokuba nga bakaana ebyobugagga byavaayo nga kimbkojja kimbowa naye yali amubanja sente uh, sente eziwerera ddala nga mulimu n'ebyamamotoka kwegamba abadde nnyo mu kutoba obulamu bukyangamuzeeyi we ava mu bulamu bw'ensi oba bukyangamuzeeyi wamulekera ebyobugagga bino byabadde arwaninga so ne kyaki ebadde yanafuwamuko mu kuweereza nga abantu enamba yeesalira ddala Ah, oluvannyuma lw'okuba nga ne tv bagijjako zi dikode endala neesigala ku star times nga ku dikode endala zonna zonna tekyaliko ah, mbeera ki eyaviiriddeko kino omuwala ono kamira mu bumpimpi ajja atya okuba nga abanja jengo andrew kamira ah, business woman oba business lady mukyala ayina bondi emotoka erisaidizeemukono eh, ayina bondi emotoka atunda mamotoka ate era nga mukyala musuubuzi mu ngeri emoba endala omukyala ono yali yagaddekoko nemmeeya weeruweru bwe bayita chris jones era nga oyinza okwebuuza lwaki oluyimba olwo ndutaddemu nga ye vidiyo eyo gyolengera omukyalo oyo yakolanga vidiyo vicsine ye mwana muwala kamira gwe twogerako era gwe tuli mu kunyumyako oba okwogerako yemboozi eno yo omukyalo oyo yabanja jengo andrew Ah, oluvannyuma lw'okuba nti omukwano gwabwe tegwawanga nnyo ne meya chris jones ah, bwatyo yeegatta ku abs ah, mu kwegatta ku abs naaba nga ate afuna kyetwandiise program bagiyitanga love zone eh, yagikolanga ku abs we yatambuliranga ate era najja alyoka amanye oh, omwami gwe bayita jengo andright now kigambibwa uh, okusinziira ku sitatimenti z'omukyalo nezayogedde nti jengo yamuwolanga ssente edda nga n'omugenzi akyaliwo yiga kitegeeza ebbanga liwanvu muko obukyanga batandika okuba nga bakolagana mu ngeri ya ssente yamuwolanga ssente naye nga jengo baamuwanga nga ne jengo asasula n'amala nazzaayo so embiranye weevudde weewa embiranye evudde ku ssente zino ze yasembayo muwola jego yagenda mu mwaka gwa 22 n'amugamba nti namuko ebizibuzibu bye njagala okusootinga oba okugyawo neneetaagamu ku buyambi bwa ssente n'amugamba era nti agenda kukola ki agenda kuzimuddiza bwatyo kamira n'akwata ssente n'azimuwa ngaera omuntu gwe bazze bakolagana mu ngeri y'okuba nga bawulaŋŋana aba bayambibwako mu bizibu yamuwola obukadde 28 n'ekitundu zisente zeyamuwola mu mwaka gwa 22 wazira ebbanga lyajjanga lyetoloola uh, kamiro ono nga agezako okubanja sente sente tezikutuka tezivaayo tebitambula jengo yebuzaabuza nasalawo agendeo ku polisi agenda ku polisi nasana nagulawo omusango uh, ne basooka ne bagenda ne bakola endagaano bwe bakola endagaano jengo ne balagaana ebbanga lye banaddayo jengo abe nga asasula ssente nga bamuwadde ebbanga mu ndagaano eyo gye bakola ebbanga erinaabalimazzwayo ssente zino ze bamubanja wabula ebbanga lyatuuka ne liggwako mu kuggwako omusumba jengo andrew naba nga tarespondinga omukyalo naagezako mukubira amasimu nga tagakwata agezako akamitinga amugamba ndi mukyalo siriiwo siriiwo bintu ntiwe bityo ngaamuwambya so omukyalo addayo ku poliisi Eh, yenansana n'abagamba banna ebbanga lyaggwako naye sente zinakola ki era omuntu yeebuzabuza ne bakubira jjenga jje ku poliisi jjengo kye yakola yaweereza oba yasindika sekuritale we omuntu amuddirira ku nsonga eno agende abe ngaate agirespondingako ah, bikyali bingi nnyo nnyo ah, okuba nti jjengo nga yesaidi ye ensonga eno ah, tugezezaako mufuna naye alaze n'agamba nti ensonga z'omukyala eyo mpanvu nnyo kuba tumukubiddeku ng'agamba ensonga z'omukyala eyo mpanvu nnyo naye nga n'agamba nti within any time olunaku lw'enkya ajja kuba afuna responding abe nga ate atubulira ekituufu ekikwatagana ku nsonga eno ah, okusinziira ku nkolagana y'omukyalo ono nejjengo tugezaako okulaba nti ah, oba balinawo enkolagana gye balinawo oba engeri y'omukwano wabula omukyala clarifyinze n'agamba nti jjengo omwana muto tasobola kubanga amwagala so yemboozi ekyaliwo right now naye nga batamanyi bulungi jengoba munyonyodde ye omwana wa omugenzi pasta ega agustin nyini ebs era nga pasta ego ono ye musajja yatandikawo revival ban omwali bamagi kayima banabbi omukazi bonna bonna eh, so ye history eyo bwetyo soka tulabe engeri gyebinaggo ye lunaku olwekya tugenda kuba nga tukolako follow-up ku mukyalo ono tumufune twogeremu naye era ku mukutusigalako tujja kuba tukuweleza. Kolo obukodyo obw'enjawulo teeka mu sayansi kemistry tuyina okubala oh, kwata